solo una prova, una prova per dimostrare che, che l'ipotesi aveva ragione. Quindi il futuro per confermare il passato. È bella la ruota. Mm, sì, dai, corri, corri, che prima o poi prima o poi non arrivi. Basta, mi dimetto da questa vita. Licenziatemi pure, non cercherò più un lavoro. Convinto d'aver bisogno di voi, mi fidavo delle proposte. Sapevo di un qualcosa nascosto in quel cassetto, ma non credevo fossi tu. Ora ho aperto uno spiraglio, spero sufficiente per iniziare a vivere. Non voglio più nutrirmi del cibo che non mi appartiene. Mangerò meno, ma sarò sempre sazio e pieno d'appetito. Penso a cosa potrò trovare lì dentro e tremo. Tremo, spaventato dal buio che esce da quello spiraglio, ma voglio far luce sul suo mistero. Cosa mi può accadere? Soffrire? Piangere? Ridere? Gioire? Sono qui per questo.